Salutan al cio, jen i vie dio! Kai hodie mi volas paroli pri kial mi studas novain temoin. Do, kiam mi ec lernis Esperanton, a fakte tiu tempe mi lernis kial studi, antaue mi ne scias kiu metodo estis plei bona por mi, kai poste mi el trovis kiel fari tion, kai mi el trovis ke mi fakte povas uzi tiun metodon por Io ein, ne es ist grave la temo. Kai nun mi vols monteri al vi kion mi studas kai fakte kial. Nu mi simple usas mian ipadon, um, kiam mi promenas inter du lokoi, mi studas. Kiam mi havas kvin minutoin, mi studas. Kiam mi estes ce la butiko, dum kiam la edzino butikumas, mi studas. Kai mi usas la programon anki, verishaine la playpato de vi jam aldis prigi, sed mi ne uzis tiuen um, karatadoin in iam estes creitai, mi facte creas miein proprein, cae mi ne volis disconigi ilin cun vi, char versaine vi ne scias um, kiel plei bone utiligi ilin, cae anca mi credas che estes pli bona se vi creus viein proprein carataruin, char tio helpas vin memori. Um, do nun mi vos montri al vi, mi ne scias kiel bone vi povs vidi tion, uh, eble vi povs vidi miei novain ringain lampoin, do un momenton la unua afero kiu mi studas estas uh, ah, chinai signoi a ah, mi al trovis mi nun povas paroli la chinan sufiĉe bone kai se mi volas pli bonigi mi fakte devos studi la signoi ĉar la signoi havas multe da informo um, kai povas multe helpi vin lerni la lingvon do mi studas tion kai fakte mi dividas la cinan en uh, du aliajn paratoin. do la alia estas uh, china kaj mi nomas ĝin angle ko kai china sentences au china frazoi do ko das grava i vorto i mi uh, volas lerni um kai vi usus en preskau uh, chiun conversazioin kai cine ai frazo estes frasai na esto es do ciam mi lernas noven frason um kai mi volas memori kia uzi gin chu jesto transitiva al ne transitiva cae tia plu mi simple en metas kvin um fraso in uh, en mi an karatadon qu uzas tun verbon kai tia plu comprenable tio creas tio mute da karatoi set tio verne grava sal mi. Do, ankao mi havas Esperanto prononco. Do ni ĉiu scias ke ĉiu uh, sono en Esperanto havas nur unu sonon. Sed estas problemo por mi. Kiam mi parolas la lingvon, kelkajn fojojn mi emas prononci aŭ misakcenti vortojn, am um, pro la angla in do kiam mi ofte faras tion kai oni di mar gigas min per tio mi fakte en meta vorton tie por de min per kiel am um, regule diri esto <laughs> Estas un muse am um, kai comprenable mi havas esperantain frasuin, uh, uh, mi mi fadas sa man feron am um, per tio uh, kai estas alia kategorio estas tri estas am um, a uh, compotile um compotile uh, ah, ne esto um, office 365 q simplesas programo kai um computiloi uh, generale terminoi kai um, conceptoi do uh, mi ofte studas uh, computilo in char mi, devas studi um, serviloi kai tio plu char gi esas parto de mia laboro kai mi el trovis ke kiam mi legas novan artikolon pri iu um, campo kai mi volas certigi che mi memoras gen mi simple en metas la frazo in citie kai mi exercas mi, mi vere ne pensas prigi, sed ciam mi faras tion suffice mute, la informo iel simple ensorbigias en mian capon. Um, cae lasta tempe mi comences studi moneron, uh, estas um, cifro mono, um, cae pro tio che mi estas mi studas Shakespeare-on, char fakte estas iom muse, mute da actoroi devas fari um, teatroin, uh, ne teatroin, teatrajoin, mi devas memori tion um, devas fari teatrajoin um, uh, qui temas pri Shakespeare, ciò ne? Um, sed ili vere ne la linguagion, ili simple ripetas tion cion ili legas cae tio plu. Sed mi vere volas facte paroli la lingvon. Por mi estus ege mojose se mi povus paroli kiel Shakespeare kai legi la texto in kai tui compreni cion sen serci granda in enciclopedio in pri tio kai tio kai uh, kion tio signifats. Do mi studas tion, uh, estas du kategorioi per toki pono. Um, mi nun estas mes parolanto de tiu lingvo. Mi ne rapide studas gin, gi estas sa so a um, mal urja um, stud campo ki mi havas mi simple studas gin por musimin a uh, kai laste tempe mi studas um, uh, ah, ki estas la alia oh a fakte vi ne povas vidi gin chat mi komence um, antau kelkaj tagoj uh, mi studas um, ekzercaton fizikan ekzercaton char mi volas mal dikigi char <laughs> mi tre dikigi dum la laste jaro um, kai mi ne atentis uh, pri tio do nun mi studas tion ofte ofte por mi mi havas problemon ke se mi ne en tute komprenas iun fakon aŭ kampon um, mi ne volas en miksiĝi en ĝi uh, estas strange do ekzemple kiam mi studas ekzercadon um, mi ne volas iri al la ekzercejo kaj kun aliaj homoj la publika ekzercejo ĉar mi timas ke mi ne komprenas kion mi devas fari ĉi tie mi, mi pensas kion mi faras per ĉi tiu ilo kaj ĉi tio do fakte mi studas ĉion tie antaŭ mi iras tien por ke mi ne devas timi do uh, kompreneble mi, mi jam um, scias ĉion pri la ekzercejo sed estas multe da aliaj um, fakoj nun mi studas ehm, la muskolojn kaj tio plu kaj tio plu simple por ke mi povu pli bone kompreni kiel ekzerci min do tio estas ĉio nun mi volas demandi vin pri kiel vi studas ehm, kaj se vi shatis ci tiun filmeton, vis cias kion fari, shatu gin, diskonigu gin, abonu mian kanalon se vi ancora ne abonis, ca mi vidus vin cio in la veronta filmo, ca se vi ne estos tie, mi trovos vin, ca <laughs> mi rompos vin per miei fortai grandai muscoloi, giù, ne? <laughs> Kai kiel ciam mi volus danki mia in dona in che Patreon. Sed anka vi povas fadi gi Patreon subiteranto se vi desiras. Estas ligilo en la priskribo sube. Donacu nun. Do, mia igis nun ai dona estas. Alex, Chuck Smith, Craig Robinson, Elliot Jin, Jacob, Jake,